Uh, we're in the Amrakavas village, which is one of the um, villages where Ekal Vidyalaya has set up one of the schools. So uh, right now I'm, uh, I'm in the school area where uh, we're, we're going to meet one of our teachers. So this is our teacher. Uh, आपका नाम Kya hai? My name is Shalu, Ram Amrakavas. यहाँ बच्चे रेगुलर आते हैं और विद्यालय में पढ़ाई भी अच्छी चल रही है इसमें बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वो यहाँ नई नई चीज़ें सीखते हैं उनमें संस्कार भी आए इसको लेकर एकल विद्यालय संस्था है जो बच्चों को गांव गांव में जागरूकता ला रही है कि बच्चों को आगे बढ़ने दिया जाए लेकिन कुछ समस्या भी आती है कि गाँव वाले कई तो तैयार नहीं होते इसके लिए और बच्चों के लिए जैसे सामान के लिए भी परेशानी आती है थोड़ा सा बच्चों को अगर प्रबुलम दिया जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए पशुपालन में ज़्यादा सारी जैसे भी जड़ियाँ हैं इनकी सारी जानकारी गाँव को इनको तुरंत मदद मिल जाती है और जैसे संस्कार शिक्षा है आरोग्य शिक्षा है आरोग्य के बारे में जैसे गाँव वालों को बुखार है मलेरिया है हाँ विद्यालय से हमको पाँच प्रकार की शिक्षा मिल रही है और तो कृतम शिक्षा शिक्षा ग्राम विकास आरोग्य जागरण संस्कार बढ़िया बात है क्या बात है यू no what is thanedar he wants to be a policeman he wants to be a policeman policeman थानेदार बना के क्या करोगे बनके चोर को पकड़ेंगे आप हाँ ACO reaches the villages where even the government finds it difficult to connect with them. It instills an ethics-based education which includes arithmetic, songs, slokas, and playtime. Shalu handles a class of 26 consisting of a multi-grade class. Some of these children only go to ACO for school and are doing well. Before ACO, the children in this village do not go to school and roamed around in the jungle, which is very dangerous full of wild animals. This initiative has provided dreams for these kids, as well as holistic self-sustaining development for this village. Dhiraj wants to be a policeman, and in addition, the class consists of army men, doctors, singers and teachers of the next generation. India has a long way to go, to achieve universal primary education. Yet AGLE has taken more than just a baby step. It has sparked the people's movement for change.